Here wil U vir ons vanaand wysheid gee, wil U vanaand vir ons inspireer, wil U gee dat U woord vanaand 'n woord van lewe en van krag sal wees. Hoor ons as ons dit bid in die mooi heilige naam van Jesus die Here. Amen. Goed. Kom ons begin by die skrywer, by Johannes. En ek dink en ek is amper seker en ek weet aan die vroeë kerk het die ouens bietjie gewonder want hulle ken 'n paar ouens wat die naam Johannes dra in die vroeë kerk. Daar's die apostel Johannes. Ons weet daar is 'n oudste of 'n ouderling wat bekend staan as Johannes. En ons weet nog daar is 'n ander Johannes wat altyd genoem word en selfs 'n geliefde disipel Johannes. So ons wonder 'n bietjie wie is die skrywer van die boek Openbaring? Maar in die vroeë kerk het die ou kerkvaders dit redelik gou redelik helder gesê dat dit Johannes is, die die apostel. Goed. Kom ons dink 'n bietjie. Ons ken hom. Ons loop hom raak ehm um, daar langs die see van Galilea baie jare vroeër. Ons loop hom raak saam met sy broer Jakobus. En hulle twee is ons ken hulle pa Zebedeus. Ehm So ons weet dit is die seuns van Zebedeus. En hulle twee is vissermanne in Mark in Matteus 4 roep Jesus vir hulle om hom te volg. En Markus 3 as ek reg onthou in vers 17 hoor ons hulle het 'n baie interessante bynaam Boanerges. En as ons dit nou probeer vertaal hierdie bynaam dan is dit iets soos seuns van die donder. Die Thunder Boys, the Thunder Brothers Incorporated. So hoekom dink jy noem hulle die twee boeties die boeties van die donder weer? Want as daar moeilikheid is, dan daag hierdie boeties op en hulle fiks dit. Boanerges, so leer ons Johannes waarskynlik ken as 'n moeilike mannetjie. Jy sukkel nie as die twee boeties in die huis is nie. En Jesus roep hulle en en en sommer net terloops terwyl ons die storie voller maak. Onthou ek daar in Lukas 9, daar in vers 51 tot 57 is hulle mooi mooi in karakter soos in hulle Boanerges karakter wanneer Jesus die na die Samaritaanse in die Samaritaanse dorp kom, dit vertel Lukas, herinner julle julleself dat die Samaritaanse dorp Jesus wegjaag want hy's op pad Jerusalem toe. En dan is daai twee boeties onmiddellik val hulle terug na hulle hoe sê die Hollanders na hulle default mode en hulle bo anerges. Die donder weer is daar. Hulle sê Here, sal ons nie dalk vir die hemel uit bid nie, Johannes en Jakobus, dat hierdie hierdie dorpie 'n bietjie reg sien. Gee vir hulle vuur. Let it rain these are the days of Elijah. Want wie het in Samaria in 2 Konings 1 vuur uit die hemel laat val. Dis geweldig ironies hoe Lukas dit skryf doelbewus. In die Samaritaanse dorp eeue eeue eeue voor die Nuwe Testament is dit die magtige profeet Elia wat vuur uit die hemel gooi. 50 50 haal hulle uit plus 1 plus 1. Uh as die koning uh Baal gaan raadpleeg in 2 Konings 1, dan is dit Elisa wat vuur uit die hemel roep. Elia, ek bedoel En nou dink Johannes en nee, Jakobus, these are the days of Elijah. Maar die kerk sing dit ook en Jesus sê, these are the days of Jesus. So ek dink altyd ons in daai liedjie, ek dink altyd na die liedjie en wil ek sing these are the days of Jesus. Daarvan die vuur is verby. Jesus sê, stop dit. Dit is nou tyd vir water vir die vuur. Stop Jesus dit. Johannes en Jakobus het 'n binnebaan by Jesus. Markus Daai eerste klompie verse, vers 2 tot 8 is Jesus daar op die berg herinner julle julle of Matteus 17 en sy voorkoms raak vir 'n oomblik helder, spierwit, wit kleure en hy blink. Johannes en Jakobus is daar saam met Petrus. Hulle is daar in Markus 5 as Jesus ja hier is se dogtertjie as Jesus sy hand in die doderyk sit en haar uithaal en lewendig teruggee. So dit lyk vir my Johannes, Jakobus, Petrus het 'n binnebaan. En Dit is ook daai twee einste boeties in een van my geweldige tekste wat my altyd so aanspreek en my ook so uh, inspireer Markus 10 vers 35 tot 45 waar Johannes en Jakobus Jesus so eenkant keer. Matteus se weergawe Matteus 20 is dat dit hulle ma is, dan sê hulle Here, ons wil vir u 'n vraag vra, sal u vir ons die twee beste sitplekke in die hemel gee van die koninkryk? So dit is hierdie Boanerges boeties. Hulle is mooi in karakter, hulle is kwaai, hulle wil beklei. <laughs> Hulle gaan hulle wil Petrus nog uit die posisie uitdruk. Hulle wil twee wil die beste sitplek hê. Nou vra Jesus vir hulle daai groot vraag. Kan julle die beker drink wat ek drink? <laughs> Nee, ons kan. Daar gebeur iets ironies. Iets hartseer wat hulle nie geweet het nie. Ons is hier in die jaar 30 na Christus, as ons die vinnig vorentoe knoppie druk na die jaar 41 tot 44 en ek sluit ek nooi aan om aan te sluit vir 'n oomblik by Handelinge 12. Um ehm, dan is daar 'n nuwe koning in in in Jerusalem. Herodes Agrippa. Nou ons ken Herodes die Grote. Hy sterwe net so by Jesus se geboorte kort daarna. Sy seun Herodes Antipas is die ou wat Johannes die Doper se kop afkap, die ou na wie Jesus verwys in waar Lukas 13 as 'n jakkalas, jakkalsie, sê vir daai jakkals ek gaan nie gaan gaan Jerusalem toe. En dan dan Herodes die Grote se kleinseun is vriende met die nuwe keiser op daai stadium, keiser Claudius wat in 41 na Christus keiser word en hy gee sommer dit klink nogal soos um, of sy van Gupta kom wees want hy gee sommer vir hom 'n hele land en sê nou is hy koning. Herodes Agrippa Gupta. En hy kry nou 'n hele land van die jaar 41 tot 44 as hy die koning van die Jode. En dadelik wil hy Romeinse hervorming bring en die Romeine beïndruk en hy vermoor vir Jakobus die broer van Johannes. Tweede martelaar. Min mense weet dit, dis my interessant, sê ek altyd vir ons vra. Almal weet wie se eerste, maar vra altyd wie se tweede martelaar in die vroeë kerk. Dis Jakobus, die broer van Johannes, die seun van Zebedeus. Die man wat 11 jaar terug vir Jesus gesê het op pad Jerusalem toe ek sal die beker drink, word die eerste apostel wat sterf. Wat word van Johannes, sy broer? Wel, ons sien baie vinnigs die Heilige Gees uitgestort word, net so 'n bietjie terug na die jaar 30 toe. As Pinksterdag aanbreek in Jerusalem en die Gees val, dan is Johannes een van die leiers saam met Jakobus en Paulus, ag Petrus in Jerusalem. Soos die knoppie vinnig vorentoe kan sit na hier rondom die jaar 44 en dan weer na die jaar 48 is daar 'n nuwe groot held van die Here op die toneel. God rig 'n superuister op my my held Paulus. Paulus is op die toneel. Maar Paulus is nie is 'n ou wat op sy eie pad loop. En dan kom Paulus Jerusalem toe. Met wie praat hy? Hy vertel vir ons in Galasiërs 2, dan loop ons weer Johannes raak, vers 1 tot 10. Praat hy met Johannes, Jakobus en hy noem vir Paulus vir Petrus altyd Sefas, Kefa. Die Arameese naam, Kefa. Kefas. Of die vokatiewe, die aanspreekvorm Kefa. So Paulus het hom altyd Kefa genoem. En dan is dit 'n ander Jakobus wat nou daar is. Die broer van ons Here Jesus, die skrywer van die Jakobusbrief. Dan's hulle daar. So ons loop hom raak, seun van Galilea, ons loop hom raak Lukas 9, ons loop hom raak ehm um, ons hoor sy bynaam Markus 3. Ons hoor Markus 5, hy's by as Jesus uh, Jairus se dogter lewend maak. Hy's op die berg van verheerliking Markus 9 is Jesus se voorkoms verander. Uh, hy wil die beker, hy wil eers 'n kroon hê en hy hoor hy met Jesus se beker drink Markus 10. Ons hoor in Markus uh, af in Handelinge hoofstuk um, ehm, 12 dat sy broer vermoor word. Ons hoor in Galasiërs 2 van Johannes as die leier saam met Petrus van die vroeë kerk. Maar daar het iets interessants gebeur wat ek doelbewus uitgelaat het in Johannes 19. As ons Here Jesus aan die kruis hang, is daar een disipel wat nie weggol nie. Die ander het ereklere en weghardloop. En 'n vlug. Markus daar in vers 61 en 62 van Markus 14 hardloop vir hom uit sy klere uit. Hy's die eerste kaalnaler in die in die kerk. Maar daar's te loops nou op E Kerk. Dit begin ons nou met 3 minute Bybelvideo's. Ons is so opgewonde. Eerste eenetjie is op oor Markus se storie. Sketse en verhale, jy kan dit bietjie gaan kyk. In elk geval, so Petrus verloon Jesus, Markus hol kaalweg en die ander disippels vat op die pad. Was net een disipel saam met die vroue wat nie weghardloop nie. En ewe skielik het hy 'n nuwe naam, die geliefde disipel. Die seun van Zebedeus, Boanerges verander na die geliefde disipel. Dit's iets ongeloofliks wat gebeur, iets moois, iets aangrypends. Johannes se bynaam verander. Die geliefde die agapetos, die geliefde disipel. En daai jong man staan, Johannes staan by die kruis. En Jesus as hy in die kruis hang in Johannes 19, kyk hy na sy ma, so bekend, en hy sê: uh, "Vrou, daar is jou nuwe seun, seun, daar is jou ma." En nou het loop ons Johannes raak by wyse van 'n pen. Hy skryf. Hy skryf die Johannes Evangelie. Hy skryf die Johannesbriewe waarvan jy die eerste Johannesbrief gedoen het en hy skryf die Openbaring boek. Hy is een van die na Paulus die flukste. Kyk die grootste skrywer in volume is nie Paulus of Johannes nie, maar Lukas. Lukas en Handelinge is in volume die grootste bydra tot die Nuwe Testament. As jy al Paulus se briewe saamsit, is Lukas Handelinge nog meer in volume praat ek. So Lukas is die grootste bydraer en dan Paulus en dan Johannes. Maar Johannes skryf. En die kerk vertel ons, die vroeë kerk vertel ons dat Johannes Efese toe gaan. En daar bly. So as jy nou al ooit in jou lewe in Turkye was dan die toergidse en die dominee en die pastoor vir jou sê ons loop op Paulus se voetspore. Hulle is verkeerd, jy moes jou geld teruggevra het. Hy loop op Johannes die apostel se voetspore. Ook Paulus is ook daarin. Daai ene, daai man, daai vriend van my met die naam Johan Smit en ek gaan jy so 'n bietjie later vanjaar saam met 'n klomp ouens daar loop. Dan gaan ek vir hulle wys waar Johannes se graf is en alles daar in Efese. Maar Johannes is die is die groot man van van Efese. Vir meer as 30 jaar vermoed ons bly hy in Efese. En ek het al daar saam met die ouens, miskien gaan ons hierdie jaar weer regkry nagmaal gehou by die huis waar hy volgens oorlewering saam met Maria gebly het die ma van Jesus. Johannes bly daar en uiteindelik gaan ons nou-nou sien word hy uitgeban vir 'n ruk Patmos toe. Dis die eiland wat jy so en van Efese af in die see inry en daar waar hy die openbaring gekry het. Dit is een van my hoogtepunte. Ek was al twee keer in my lewe op Patmos en dit is vir my elke keer van die mees aangrypende. Ek weet nie van julle al daar was nie. Hierdie jaar kan ons nie want hy oute uh Europese Schengen visum nodig want dit is 'n Griekse eiland. Maar om daar te sit en die tradisie is dat Johannes die visioen gekry het bo op die berg in 'n grot. Dis baie ou oorlewering. Daar sit altyd vir my iets moois. Ek vertel vir die ouens as ons daar is, as ons in daai grot sit en laaste keer was daar min mense, sê ek dit is, laat mense amper dink jy gaan so teen die berg op soos Moses die wet gekry het, het Johannes die nuwe openbaring van die Nuwe Testament gekry. In elk geval, uh Hy spandeer sy lewe waarskynlik rondom Efese. Paulus is ook daar vir 3 jaar. Natuurlik, hy skryf die brief aan Efesiërs, Handelinge 19 bly hy in Efese vir sê Lukas vir ons amper 3 jaar. So verseker sou Johannes en Paulus naby mekaar geloop het. So hier's ons storie. Johannes, ons kan hom raakloop vanaf rowweg die jaar 28 na Christus toe Christus hom langs die see van eh, Galilea geroep het al die pad tot die vermoor van sy broer in die jaar 41. Hy het gesien hoe Paulus in 48 na Christus met die sendingreise begin en Johannes word die langslewende van al die apostels. Paulus en Petrus word waarskynlik vermoor in Augustus rondom die jaar 64 Augustus, Julie. Augustus, Julie Augustus van 64 brand Nero Rome af en hy sê dis ehm um, die Christene en ons Al die kerkvaders vertel vir ons dis wanneer Paulus en Petrus daar doodgemaak word. Die aflosstokkie word aangegee. Paulus gee die stokkie na en Markus en Timoteus. Hy uh Timoteus is daar by hom in 2 Timoteus 4 en Markus. Markus gaan skryf die evangelie en Timoteus gaan Efese toe. Hy word die leier van die kerk in Efese. Um en Lukas is ook daar. En en Petrus sterf ook. So jy kan dink wat 'n krisis is dit. Hier gaan die die die die menslike vaandeldraers en die broer van van ons Here Jesus Jakobus is al 2 jaar vantevore vermoor in Jerusalem in die jaar 62. Vertel Flavius Josephus vir ons word hy uh, in die tempel vermoor, net buite die tempel, nie in die tempel nie, net buite deur Jode. Jakobus is dood, Paulus is dood, Petrus is dood. Timoteus, Markus, Lukas is die tweede generasie sterk kerkleiers, maar die langs lewende apostel is Johannes. Ons het getuienis van sy studente, 'n student in Papias, Polycarpus van Smyrna, hulle allei ons verwys later dat Johannes geleef het tot in die begin van die 2de eeu, tyd van keiser Trajanus. Hy waarskynlik oorlede is kort nadat die eeu gedraai het in die begin van die 2de eeu. So sy broer is die eerste apostel wat sterf. Johannes drink vir 30 jaar na Paulus se dood is nog steeds die evangelie. Nou jy kan dink watter rol speel Johannes? Al die apostels is dood, maar Johannes die geliefde bly oor. Ons leer hom ken as 'n Boanerges seun van die donderweer, sy naam verander, sy bynaam verander. Jesus begin praat van die geliefde disipel. Eerste dan Johannes 21 is Petrus weer vir so 'n oombliekie ook amper in sy elemente, sy so bietjie jaloers is en hy sê, "Nou wat van daai mannetjie, Here? Ek bedoel ek sien hy kry so bietjie 'n binnebaan hier by u." Dan sê Jesus, "Petrus, kommer jy jou nie oor hom nie?" drink jy jou beker tipe van? Ek sal jy sal kom op plekke waar jy nie wil wees nie, maar los jy die geliefde disipel each to its own. Ja, gaan jy aan en ek sal met Johannes aangaan. Maar dit is baie mooi dat Johannes word die geliefde disipel. En uiteindelik kry hy 'n derde naam as jy die tweede en derde Johannesbrief ook lees. Jy het nou 1 Johannes gedoen, word hy die presbyteros, die oudste. Hy staan 'n man van wysheid Hy het Spreuke se wysheid sy eie gemaak, 'n man van God. En hy leer dit vir die kerk. Johannes. So, dis ons goue inleiding tot ons eerste eerste oefening vanmiddag. Kom ons kry net so 'n bietjie raamwerk. En ek hou daarvan en ek stem saam met die kerk dat dit uh dat dit hierdie apostel is, uh, Johannes wat die Openbaring boek geskryf het. So hier's ons eerste stukkie. Nou gaan ons Openbaring self vat en hom bietjie properlies besoek. Nou Openbaring ek wil nou dit nie elke keer sê nie want ek het dit nou al baie gesê maar Openbaring se naam is vir vir die meeste mense eintlik verhulling of chaos of bangmaak storie of voorspellingsboek of boek wat al jou vrae gaan antwoord oor bloedmane, Saddam Hussein, Malema, uh die russe wat kom die chinese wat gegaan het space age ouens onthou hy ja, Lindsey het, het eers gesê dis China en toe skuif hy na hy light great planet earth sê die russe is die gog en die mag gog en hy het openbaring en toe spring hy na uiteindelik toe die die russe af is sê nee dis die chinese en toe hulle af is daar in die laat 90s hy sê nee dis dis dis ruimtewesens wat nou gaan kom en dit gaan doen so het elke keer net so gespring na iets anders as hy goeters nie waar word nie toe sê hulle nou weer terug na Rusland en nou weer na na as jy na toe. So lyk like vir my nee, Openbaring is nie dit nie. Openbaring is 'n verhaal. En ek word altyd lam as as ek as ek vroue sê dis 'n verhaal sê, nee nee, maar dis God se woord. Ja, maar natuurlik, maar God vertel verhale, hy vertel narratiewe. God is die beste storieverteller wat daar is, hier is hy, Bybel. God vertel stories. Hy gee nie vir ons die groot verse boek nie. Dis die dilemma hoekom Openbaring 'n verhulling is. Party mense dink dis 'n groot verse boek en hulle kies al daai gory verse wat hulle so bang maak dat hulle dat hulle ek weet nie wat suikerwater moet vat of iets. As hulle Openbaring 13 vers 13 gelees het, gaan daai SMS'e, die anti-kris kom. Hy gaan vir jou chap, jy gaan hulle gaan goedjies in jou implant. Het jy dit geweet? Dit staan daar. Eh, daar staan, hy sal hulle merk en dan besluit hulle somme. Dan sê ek dis mooi, né? Het jy al ooit gelees Openbaring 7 dat Jesus ook sy mense merk? So waar's jou chip? Nee, maar hulle het dit nog nie gesien, hulle het nog geskok van die ander ene. En het jy al hulle Openbaring 14 gelees dat Jesus sy mense ook chip? Nee nee, hulle het dit nog nooit raak gelees nie. Ek sê, né? Maar Openbaring 13 vers 13, né? En as jy daar hoor van die bloedmaan en die ouens sê daar bo Jerusalem hang hy nou mense moet julle Pretoria moet hardloop vir Babsfontein en ons nou emigreer. Ek weet nie waartoe nie was laasweek nou daar waar al die Suid-Afrikaners hier immigreer. Toe sê ek vir hulle kan ek hulle 'n bietjie help. Ek het vir Maritjie beloof ek sal dit nie sê nie, ek het nie skat, ek het nie. Want laas toe ek in Engeland was, het ek um, het ek vir ons gesê kan ek julle help dat julle beter immigreer want julle lyk van nie gelukkig nie. So ek het dit Maritjie sê ek mag dit nie in Australië sê nie. So ek het nie. Maar 'n mens moet die mense ook help slim immigreer, dit is mos dan nou nie maklik nie as jy daar in die eerste wêreld aankom nie. En um, in elk geval. So Geliefdes Openbaring hang af as jy net rondom bond spring of jy lees 144000 en jy sê hoe wag getuie as jy gaan net 144000 hemel toe. Elke dwaling kom uit die Ou Testament en uit Openbaring wat in die kerk is. Elke dwaling wat ek van weet kom uit die Ou Testament en uit Openbaring. Al hierdie kultusse wat mense so het sê hulle ja, maar daar staan dit. En ons is nou in daai hoeveelste seisoen as daai wraakpakke van hoofstuk 8 en 9, ekskuus, as die die die die die die seels nou oopgemaak word 8 en 9, dan sal jy ons nou sê hoofstuk 8 en 9. sien jy? Daai skerpioene kyk ek en my vrou nou die aand ehm um, een van Sandra Prinsloo se goeters oor Openbaring is wat op kyk net hardloop. Dan sê hy daai ou daai hoofstuk 8 en 9, daai skerpioene, dit is hierdie nuwe regering in Suid-Afrika. Ja, maar ek onthou dit was Billy Sunday in die Eerste Wêreldoorlog wat gesê het if you take hell and turn it upside down, you will find the words made in Germany written underneath. So hy het gesê Hitler is die anti-kris en dit was al PW Botha en Bill Gates en jy noem dit maar enige ou. Jy kan daai nommers paneel klop totdat hy sê sê sê is uitwerk of jy wil hê dit moet uitwerk. Jy kan mos 'n Bybelteks paneel klop tot hy op pas. Maar as jy die teks As jy hom so lees of die of die of die die die groot eh, probleem van die duisendjarige vrederyk van hoofstuk 20 eh, vers 1 tot 6. Mense mense glo dit in die wegraping en ja, wat se ou van the left behind het 'n eh, miljardêr geword uit daai stories uit wat hy opgemaak het. Maar as jy daai teks lees, en jy lees hom reg, dan staan dit daai duisendjarige vrederyk speel in die hemel af, nie op aarde nie. Dit staan in die teks. Ek sê altyd vir ons just read the text. En as jy Openbaring 13 lees, just read the text, hy merk alle mense, nie net die ryk ouens wat kredietkaarte het nie. Hy merk ouens wat in modder het ook bly. So ek die ouens wat nooit 'n chip gaan vat nie. Ek het al vir my Amerikaanse vriende gesê, as jy ooit bang is vir die eindtye, kom Suid-Afrika toe. Ons funksioneer figureer nie in een van daai boeke nie. Dis altyd Amerika en New York en, <laughs> en daai plekke waar die eindtye in die wegraping tref. Afrika is redelik veilig. Ons is 'n goeie plek vir die einde. Maar vriende, Openbaring is gebuig en geslaan en getimmer en hier's die ding. Ek wil dit net dit sê en dan gaan ons van daar af. Ek het dit al baie gesê. Bid jou dit aan. Hoe sal jy voel? Die apostel van Jesus Christus, die langslewende Johannes staan hierso en hy sê die Here broers en susters, die Here het vir my openbaring gegee van wat gaan gebeur. Dan sê hy dan vertel jy dit vir hulle 22 hoofstukke lank aan. Sê hy, "Joe, ek het net vergeet om vir julle die smolprint te sê. Dis nie vir julle bedoel nie. Hoe gaan jy voel? Dis soos ou Hagar, ek het een van daai strokies nog by die huis waar hy so staan en sê vir die mense hy het baie goeie nuus of daar roep hy, nee, is nie Hagar nie, sy ander koning met die swaartjie, wat sy naam. Roep hy al die mense dan sê hy ek het vir julle goeie nuus en slegte nuus. Goeie nuus, ek het 'n handves vir menseregte opgestel vir al my onderdane, maar die slegte nuus nie of jy gekwalifiseer nie. So bid jou dit aan. Op Johannes vertel hier die hele storie. Hier sit daai eerste eeuse Christene wat geslaan, vervolg, mishandel word deur die Romeine vermoor word. En die apostel sê vir hulle: "Nee, wat? Toe maar ek verwys na Microsoft." Hulle sê: "Micro wat?" "Nee, Microsoft. Nou wat is dit? Nee, is rekenaars." "Wat? Rekenaars? Wat?" "Ek bedoel jy praat met hulle in hieroglife." "Nee, toe maar, dit sal hoor, dis vir die vir die 20ste eeu bedoel." En sê hulle: "Johannes, sluit die boek toe, laat hy erns in die stof lê tot die 20ste eeu." Dit is 'n geweldige onreg wat mense aan die Bybel doen om te meen Openbaring is net vir ons bedoel. Dan het God mense vir 2000 jaar bedrieg met daai boek in die Bybel. Dan het die arme eerste Jesus Christus wat soos honde en diere vermoor is, aan die brand gesteek is, opgekap is, miljoene Christene wat deur die eeue hulle lewens eh, verloor het en op Openbaring gestaan het, dit verniet gedoen. Dis 'n bedrieglike ding. Dis 'n geweldige. Ek dink as ek 'n waarheids- en versoeningskommissie teen Bybelmisdade sou hê, ek sukkel ons beantla daar. Vir misdade teen die Bybel. Dat jy God se woord net vir jouself toeëien. En dink is net vir jou bedoel. Ek wil ek hoor nou eendag wat ou wat sê soveel beloftes is al vervul, daar's nog 'n paar oor en hy staan op hulle. Ek sê maar skeer dit uit die Bybel uit, gooi dit weg, kry vir jou 'n kleiner Bybel, hoef jy nie so dik boek te dra nie. Wat dink ons van onsself? O, dit is ook vir die 20ste eeu, 21ste eeu bedoel. Maar nie net vir ons nie. Ons lees dit oor die skouers van ons broers en susters van die van 10 jaar terug, 100 jaar terug, 1000 jaar terug, 2000 jaar terug. So werk Bybelse profesie. Dit het 'n eerste betekenis en 'n herhalende betekenis vir elke geslag want die beginsels is tydloos. Die profesie mag dalk daar betekenis hê, maar daai beginsel geld vir elke geslag totdat die Here weer kom. Dit is lewensbelangrik dat jy dit verstaan in Openbaring. Goed. So, dis wat Johannes doen en hy vertel 'n storie. Hy vertel 'n narratief. Hy stap in die hemel en ons gaan nou begin met hoofstuk 1. Hy stap in die hemel en hy sien hy sien die onsigbare. Johannes is in die moeilikheid. Hy's in reuse moeilikheid. Daar gebeur met hom wat hy weet want hy ken God se woord hy ken Jesaja 6 hy ken Lukas 5 hy weet jy kan nie God sien en leef nie nie waar nie hy weet soos Jesaja elke woord op my lippe is onrein in Jesaja 6 hy weet hy is in die teenwoordigheid van die allerheiligste en dan sê God nog vir hom skryf alles op wat jy sien nou hoe skryf jy iets op waarvoor jy nie taal het nie waarvoor daar nie genoeg Griekse woorde, Hebreëse woorde, Afrikaanse woorde, Engelse woorde, noem al die tale van die wêreld. Hoe praat jy oor God in taal? As God vir jou sê moet oor hom skryf. Ek praat nie van jou en my ervarings nie. Ek praat as jy die lewende God self het. As niemand minders nie as die Gees van die Here Openbaring 4 vers 1 jou hemel toe vat. Gaan nie op jou eie nie. Die Gees vat jou. In die opdrag geskryf alles op. Wat doen jy? Bo, ek dink jy slaan 'n paniekaanval. Johannes is later aan so paniekerig, hy wil amper engele aanbid. Die engele skrik, hulle vlou in Openbaring 19. Johannes buig voor elkeen. Hy val voor daai Babylon, daai sondige vrou in Openbaring 17 neer laat. Die engele sê Johannes kyk weg van die vrou af. Moenie so vir die vrou kyk nie. <laughs> En dan nader bly hy engele aanbid. Die engele sê asseblief moet my nie aanbid nie. Die arme Johannes, hy's later aan heeltemal hy's so in 'n verboureerdheid want hy is besig om die verhaal God wys vir hom van die koms van Jesus tot by sy weerkoms wys hy vir hom en ek is nie baie lief daarvoor nie maar ek het besef ek moet dit beter sê wees in beheer ek hou nie van hierdie beheer taal nie dis nie Bybelse taal nie ek verstaan dat mense dit sê God sê hy is die almagtige en hy's hier maar hy's nie baie liever want dit is meganisties beheer beteken who controls everything die vraag van God is wie sit op die troon wie's die almagtige wie het alle mag in hemel op aarde maar goed terwyl hulle van I surrender. Uh hy is in beheer. Hy is die een wat alle mag het. En hy wys vir Johannes hoe Jesus se plan deur die eeue loop en dat Jesus se plan nie gefnuik sal word. Hy gaan nie uitgeknikker word nie. En met dit alles gesê, skryf Johannes aan 'n gemeente, aan 'n klomp gemeentes. Ons gaan nou een van die sewe briewe kyk, maar ek net hoofstuk 1 doen en dan net een van daai sewe briewe. Uh die brief aan die Laodiseense het ek gedink. Ehm um, sê Johannes is hy besig om vir 'n kerk onder vervolging te vertel. En ek sê altyd Openbaring werk so, dis soos 'n televisie. Jy gaan nou ons gaan nou die beeld sien hoofstuk 2 en 3, 1 2 en 3. Dan vat hy ons in hoofstuk 4 tot 22 vers 5 agter die skerms in. So ons gaan bietjie kyk. Maar hy skryf vir Christene wat se lewens doodgemaak word waarskynlik in die tyd van die Romeinse keiser Domitianus. So kom ek vat net vinnig. Kyk daar die Romeine regeer deur keisers. Julle ken Julius Caesar. Hy's die eerste moontlike keiser nie regtig nie, maar hy begin die keiserryk. Uh hy's so van 37 voor Christus tot 14 na Christus. Julle ken uh keiser Augustus. Ehm um, of 14 voor, ekskuus, hy hy's 14 voor Christus begin keiser Augustus regeer en hy is ehm um, Hy is die keiser in wie se tyd Jesus gebore is. Hy word opgevolg deur Tiberius. En jy lees in Lukas 3 van Tiberius, Jesus Johannes die Doper begin optree in die 15de jaar van Tiberius. As Tiberius sterwe daar in die jaar 37 word hy deur Caligula opgevolg en 41 deur Claudius. Ek het nou verwys na Claudius se vriend Herodes Agrippa. En as Claudius sterf in die jaar 54, is daai mal keiser Nero, na wie mense nog net hulle honde na vernoem. En dan is Nero van 54 tot 68 die keiser. Hy laat Paulus en Petrus vermoor. En dan ehm um, is die Romeinse ryk in geweldige chaos. Alles val in mekaar. Ons het drie vinnige keisers, Galba, Otto en Vitellius en dan uiteindelik stabiliseer Vespasianus die ryk en sy sy seun Titus. En dan word hulle opgevolg deur Vespasianus 81 tot 96 is hy die keiser. En ek wou 'n paar prentjies wys, maar as ek met ouens in Efese loop, dan is daar 'n reuse deel van 'n standbeeld van Vespasianus se hand nog oor. Hulle daar 'n 12, 13 meter hoë standbeeld vir Vesp eh, vir vir um vir eh, Domitianus gehad. Hy het homself laat aanspreek in Latyn as Dominus et Deus. Hy Here en eh, ehm, Heer en God. Dit was sy aanspreekvorm. Dominus et Deus. Here en God. Uh en ons het aanduidings by Plinius, een van die ou kerkvaders, dat in sy tyd Christene persona en non grata was. Jou werk verloor het, regstellende aksie was teen Christene. Jou werk verloor. Uh Christene het onthou eh, Nero Christene vermoor het, hulle wou nie koop of verkoop met geld waarop sy kop is nie, lei dit 'n klokkie Openbaring 13. Sal nie koop of verkoop nie want Nero se kop is op daai geld. Domitianus vermoor die Christene. Johannes word uitgeband Patmos toe Dit gaan taaf. En nou sluit ons aan uiteindelik. Goed. Openbaring 1. Openbaring 1. Johannes kry 'n apokalipsis. Ek gaan net 'n paar grepe uit die teks doen met jou. Ehm um, die eerste hoofstuk en dan gaan ons hoofstuk 3 lees. Een van daai briewe aan die sewe gemeentes. Want ons spring gewoonlik vinnig na hoofstuk 4 toe, maar hoofstuk 1 tot 3 is lewensbelangrik. Johannes kry 'n openbaring en die Griekse woord is apokalipsis. Dis waar die woord apokalips, apokalips vandaan kom. Dis waar die boek sy naam kry. Die heel eerste woord van openbaring is apokalipsis, Jesu Christus. Openbaring vanaf Jesus Christus. So Jesus gee die openbaring. En God gee dit vir Jesus om dit vir almal te wys. En hy stuur sy engel en uh, Johannes skryf dit. Goed. En nou sê Johannes vir die sewe gemeentes vers 4 in Asië en en daai sewe gemeentes as jy hulle so op die kaart gaan kyk, as jy 'n kaart het, is die gemeentes aan wie Johannes skrywe. En dan begin hy soos wat Paulus hom sekerlik ook sy briewe geleer skryf het, genade vir julle en vrede van hom wat is en was en wat weer kom. Dis 'n tipiese beskrywing vir God sê van Johannes nou nou ek dis daar's nou niks verkeerd nie moet nou nie dit krities hoor wat ek sê nie maar mense is lief vir God se naam en dan gebruik hulle altyd lyk vir my as jy Hebreëus kan praat dan sê nou maar ehm um, maar maar maar maar maar die mense mis altyd die Nuwe Testament name sê ek altyd nou wanneer gradeer jy hulle op na die Nuwe Testament toe so een van die standaard name wat God in Openbaring vir homself gebruik uit of of titels is die een wat is en wat was en wat weer kom. As jy dit hoor, hoor jy die lewende God die Almagtige op sy troon. Die een wat in beheer is as jy wil. Die Here wat hemel en aarde in sy hand hou en die sewe geeste voor sy troon, ook die beeld van van hoofstuk 4. Die sewe geeste beteken nie daar sewe heilige geeste nie. Dit beteken die sewe word in Openbaring gebruik as God se getal. Partykeer steel die Satan dit sal ons nog sien. Soos in hoofstuk 13 het Satan sewe heerserskrone diadems, heerserskrone op sy kop. Hy steel Jesus se getal 7. Hy kopieer dit. Maar 7 is God se getal in die Bybel, die volmaakte getal. So die Heilige Gees in sy volheid. So hierdie hierdie hierdie boek kom met die volle vors, die volle gesag die volle krag van hom wat is en wat was en wat kom die lewende God die almagtige die Here die uh, die God van Israel en die Heilige Gees in sy volheid en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Dit is mooi dat Jesus so genoem word. Die naam wat die meeste uh, vir Jesus gebruik word in Openbaring is die naam Lam, die geslagte Lam. Ek dink 28 keer. As ek reg onthou. Maar Jesus is ook die geloofwaardige getuie. Nou in die Bybelse wêreld, miskien kan ek net vinnig sê in die Bybelse wêreld moes daar twee getuies wees. Sy enigiets gebeur, twee. In Johannes 5 is die hele vraag. Want die Jode sê altyd nou bring jou getuies. As Jesus daai man genees by die bad van Betesda, daar in Johannes 5 en hy doen dit op die Sabbat, dan sê die Jode vir hom nou Waar kry jy jou gesag? Dan sê my vader werk tot nou toe en ek ook. Dan sê hulle roep jou getuies. Dan sê nee, my vader getuig van my. Johannes die Doper getuig van my en my werke getuig. So Jesus roep al die getuies, die beste getuies in die heelal. So ons dink nie heeltemal meer so nie, maar Joodse tradisie sê altyd bring die evidence. So die oomblik as Johannes vir Jesus die getroue getuie noem, is dit een van die mooi beskrywings wat ons so bietjie mis in die kerk. Nie waar nie. En ek moet bely ek het dit ook nog nooit eintlik gebruik nie. Maar dis 'n geweldige mooi ding van Jesus. Jy moet weet as jy by Jesus is, as jy by die volle suiwer waarheid. Daar is nie groter waarheid as Jesus nie. Hy is die getroue getuie en daarom is hy die geslagte lam uit en sy lewe betaal vir sy getuienis. So hoe weet jy Jesus is die waarheid? Hy het die prys betaal. Hy is die geslagte lam. Goed. En ons hoor hy is die eers nou die die Griekse woord prototokos to nekro en hy's die eerste wat uit die dode gekom het. Nou ek sien van die vertalings vertaal dit dis 'n moeilike uitdrukking. Eh, Paulus gebruik ook hierdie Griekse woord prototokos. Dit daar in Kolossense 1:15. Dit beteken hy is die belangrikste. Hy is die getuie want hy is die belangrikste in rangorde wat ooit uit die dood opgestaan het. So ek sien tye Engelse vertalings, ek dink die ou vertaling stel die eersgeborene uit die dood. Maar dit klink moeilik om te verstaan nie waar nie. Dit klink vir my Grieks, Afrikaanse Grieks en dit is 'n moeilike uitdrukking. Uh maar dit beteken gewoon Jesus is die in rangorde die belangrikste. Toe hy uit die dood gestap het, het hy die dood verloor. Hy het die dood doodgemaak. Hy het die dood se bluf geroep. So hy is dis hoekom hy die betroubare getuies is en hy's die heerser van die konings van die aarde. Beteken nie hulle rapporteer hom nie, hulle gaan. <laughs> As jy verstaan, hulle rapporteer nie tans aan hom nie, wat hy wil. Every knee will bow. Filippense 2. Maar moenie dink hierdie wêreld is die volle prentjie nie. Moenie dink Domitianus op sy troon wat Christene doodmaak en Nero wat ons broer Paulus en Petrus vermoor het, is die manne wat die kitaar slaan nie. Christene volg ander Here. Christene dans op die maat van ander musiek, hemelse musiek. En hy het nog iets gedoen, hierdie is 'n pragtige beskrywing. Hy het ons lief Hy het ons lief en hy het ons losgekoop van ons sondes. Losgekoop van ons sondes. Daai beeld wat in die Grieks gebruik word lio Paulus is baie lief daarvoor ek wonder hoe Johannes en Paulus ek sou so graag eendag so teen die tweede helfte van die ewigheid as ek net so dankbaar is net net so oombliekie saam met Paulus en Petrus en Johannes sit so ek wil wou vra hoe het julle mekaar beïnvloed want hierdie is Paulus se taal hy praat in 1 Korintiërs 6 hierdie loskoop ons is losgekoop hy gebruik dit oral in in Kolossense maar jy koop iemand los wat 'n slaaf is. Jy koop 'n krygsgevangene los wat hulle kan is, die oomblik as jy losgekoop is, het iemand vir jou kom help. Jy kan jouself nie loskoop in die Bybelse wêreld nie. 'n Slaaf kan nie, 'n slaaf het niks. Jy het jy het niks om mee te betaal nie. 'n Kruisgevangene het niks, maar as daar 'n sterk heerser kom of 'n ryk man, dan kan hy sê ek koop daai mens, nou is hy myne. Hy koop jou los, maar jy word die eienaar, ag, ekskuus, die besit van die persoon wat jou gekoop het. In in die Latyn het hulle gepraat van hulle libertus. Dis waar die woord liberty vandaan kom jy's 'n vrygekoopte. Maar jy behoort nou aan die nuwe eienaar. So ons is losgekoop met sy bloed van ons sonde. Dit is 'n baie groot belydenis hierdie wat ons dalk mooi moet gaan oordink. Jesus koop ons los van ons sonde. Ons is nie slawe van sonde nie. Jesus het die prys betaal. Nie net hoor mooi, hoor mooi die kerk, ons moet dit beter sê kerk. Ons sê hy het vir ons sondes gesterf. Hy het ook ons van ons sondes losgekoop. Julle hoor, ons moet iets nuuts sê in Johannes in Openbaring. Jesus verseker, hy het vir ons sondes gesterwe, maar as jy dit gesê het, het jy nog nie genoeg gesê nie. Hy het ons losgekoop van ons sonde. Dit klink nie so lekker nie, want nou moet ek anders te lewe. Julle verstaan, ons lekker om sê nee, Jesus het my sondes gesterwe, maar as ek hoor hy het my losgekoop daarvan, dan moet ek die standaard lig. I must raise the standard to that of Christ. En dis die punt. En Hoor mooi vers 6, hy het ons 'n eh, basileia. Ons is deel van 'n nuwe koninkryk. Ek moes volgende dag by die ander kerk wat met 'n M begin Mosaïek preek oor immigrasie. Waar's my buurman? En dit was my nogal uitdagend na die afgelope week ook. Ek sê ek het net bietjie gaan rekkie daaroor kant om te kyk wat ek moet sê hierdie kant nie. Maar ehm um, ek ek het vir die ouens ook gesê as jy nie identiteit het nie, dan uh, gaan jy die hele tyd rond swerf tussen plekke. Jy moet 'n identiteit hê. Christen is 'n nuwe mens en waar jy ook al bly, jy's deel van 'n nuwe basileia. Dis die Griekse woord vir 'n koninkryk. Jesus het ons 'n koninkryk gemaak. <laughs> Paulus in Filippense 3 vers 20 sê ons het hemelse burgerskap. Jy het 'n reisdokument wat uh, nie verval nie, wat die ewigheid jou nie eentoe kan vat. Jy is 'n kind van die koning van die heelal. Ons is 'n koninkryk en ons is priesters vir ons God en ehm um, vir vir God en Jesus se Vader. Ons is 'n koninkryk en priesters. Kerk is baie lief en is heeltemal reg. Ek stem saam. Ons is koningspriesters en profete. Dit is interessant ons het nooit Jesus en Markus opgetel nie. Ons is ook uh kindertjies, slawe en bediendes. Niemand wil dit wees nie. Ons hou van koningspriester, profeet, maar ons hou nie van Markus 8 tot 10 slawe, kinders en bediendes nie. Dis Jesus se se drie titels vir ons. Maar die titel wat Openbaring vir ons gee, ons is koning, 'n koninkryk, ook in Openbaring 4. Ja, Openbaring 4 gaan ons dit weer raak loop, eh, DV volgende week. En ons is ons is priesters vir God. En as jy nou Petrus lees, 1 Petrus 2. Dan sê hy dit ook. Julle is 'n koninklike priesterdom, né? Nee, 1 Petrus 2 daar is dit vers 9, 10, 11 daarom. So ons is losgekoop, ons is konings en priesters. Ja ja, ek het groot geword in die kerk met 'n ek sê altyd, skuis as ek dit weer sê, maar ek moet. Ek het groot geword met 'n mixed grill, met 'n gemengde grill godsbeeld. Ehm um, so iets van alles. Ek was sure elke ouderling het gebid, o, Here, ek is so ou groot sondaar. Toe oom het nou eendag bid sê ek oom, kom gou hierop, wat is dit? Wat sit in jou lewe verkeerd? Laat ons dit nou fix, want jy kan nie elke keer hierdie gebede bid nie. Jy kyk dan skrik hulle vir hulle in 'n bekering aan. Nee, maar ek het so nee, do, jy weet jy so jy weet so 'n bietjie nie nie rag nie. Nee, nee, nee, nee, ons is maar almal so. Ek sê nee nee oom, jy kan nie elke keer net bid ek sou 'n groot sondaar nie. Laat ek jou help. Laat ons jou nou kry dat jy op standaard kom van die Here. Wat 'n nonsens is hierdie? Ehm um, Ja, maar ek is maar so groot gemaak, sê ek jy hoef nie so oud te word nie, oom. Dis my standaard hartwoord. Jy hoef nie so oud te word nie. Vandag kan jou teologie verander. Vandag in die lig van die skrif. Want nêrens sê die Bybel ons is sondaars nie. Christene. Nêrens sê die Nuwe Testament Christene is sondaars nie. Nêrens. Ek sal vir jou die Griekse woord amartolos met elke verwysing gee. Die naaste wat dit kom is 1 Timoteus 1:15 waar Paulus sê ek is die grootste van alle sondaars. Maar dan slaan hy net daaroor in vers 15:16 en praat van die verlede tyd. Paulus sê Christus het vir ons gesterf, Romeine 8, toe ons nog sondaars was was. Sondaar is 'n status. Ek nou sê ou vir my ja, maar hy so geleer, ek sê ek kan nie help sy kerk nie die Nuwe Testament lees nie. In die Nuwe Testament is dit 'n status vir dit beteken in gewone Afrikaans verlorenes. As jy sondaar is, is jy verlore. As Jesus by sondaars kom, they sinners no more as hy klaar is. O Christene, doen nog sonde. 1 Johannes 2 vers 1, 1 Johannes 1 vers 8 en 9. As ons sê ons doen nie sonde nie, Jan vir julle verduidelik. Christene doen nie is 'n onmoontlike catch 22, vang 20 vas. Jy kan nie sonde doen nie want jy het hierdie nuwe familie, jy's deel van hierdie hierdie DNS 1 Johannes 3 vers 9, jy het God se sperma binne in jou. Jy het God se DNS in jou. 1 Johannes 3, kyk wat sy liefde julle ken dit. En in 1 Johannes 2, as jy dan sonde, vers 1 en 2, ons het Jesus, die Parakleet, die veroorsaak vir ons sondes. Maar jy's 'n koning en 'n priester. Kerk, live up. Kerk, lig die standaard. Kerk, julle is konings en priesters. O, en as jy sonde doen, get over it. Bely dit en kry klaar. Dis nie uitkampplek nie, dis 'n vlugplek. Jy vlug van daar af. 1 Timoteus 6: Jy man van God, vlug van hierdie ding af. Ag, ek is so ou sondaar. Nou kry jy dit nou klaar. Vlug nou daarvan af. En as jy dit nie doen nie, en <laughs> dan glo ek jou dalk, dan moet ons dalk eh, wonder of jy 'n leier in die kerk kan wees dan skrik hulle. Aan hom kom toe die heerlikheid en die mag uh, ek moet net seker maak die doxa en die kratos die die die die die die heerlikheid doxa dis wat Jesus het Johannes 1 vers 14 die woord het mens geword en ons het sy doxa gesien as die belangrikste seun die enigste seun van God Jesus skyn En en hierdie God wat my 'n koning en 'n priester maak in hierdie verskriklike harde wêreld, ek skyn sy heerlikheid aan hom kom al die eer toe. En nou vers 8 net my tyd op. Ons nog so ja, ons het nog so 30 minute. Is dit reg? Is jy nog reg? Ja, ek kan net 'n slukkie water vat. Ek moet so ek sê altyd ek moet 'n uur op 'n liter gaan, maar ek is nou agter. Goed. Jesus kom aan die woord, vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, God, skus tog, is aan die woord. Dis 'n volgende uitdrukking en dan dan verduidelik God dit weer 'n keer, vers 8. Wat wat is en wat was en wat weer kom die almagtige kan ons dit vertaal pantokrator die magtige die een wat wat tyd in sy hand hou God is nie aan tyd gebonde nie. Hy was, hy is en hy sal weer wees. Dit bedoel nie julle verstaan, dit beteken God is oor die tyd. Hy span oor die tyd. Hy's groter as tyd. Hy beheer tyd. Hy's die almagtig. So stel God hom bekend, Alfa Omega, eerste en laaste letter van die Griekse alfabet. Julle kan die beeldspraak verstaan. Ek omvat alle letters, ek omvat alle taal, ek omvat alle werklikheid. En as ek al 'n werklikheid omvat, as ek nog groter as dit. Die begin en die einde, die eerste en die laaste. En dan skryf Johannes, ewe skielik slaan Johannes oor vers 9, Johannes, julle broer, maar vertel hy van sy lyding dat hy op die eiland Patmos is, vanwe en gee die rede die woord van God en die, sy getuienis oor Jesus. So Johannes is nou op Patmos. Nou Patmos is 'n eiland in die 1ste eeu waar die Romeine as hulle ouens nie wou doodmaak nie, het hulle hulle soontoe verban uh om hulle te isoleer. So dit was 'n Robben Eiland tipe sindroom. Jy gaan sit daar as 'n gevangene. In Johannes, nou sal mens nou kan dink, dis soos Paulus, hy's nie tronk. Nou dink jy Wat doen jy in die tronk vir die Here? Wat doen jy op die eiland? En terwyl hy daar was, hy was in die gees vers 10 op die Here se dag, op die dag van die Here. Nou wat se dag is dit? Die dag van die Here, die Sondag. Nuwe Testament terloops noem Sondag nooit Sabbatdag nie. Ek het groot geword die Sondag is 'n Sabbatdag, soos met ou dominee nie meer Grieks gelees het nie en pastoor. As hulle net Grieks gelees het, sou hulle nooit vir jou hierdie ding vertel het nie. Want elke plek waar die Sondag wat daar staan, kom ek dink waar staan dit? Na 1 Korintiërs 16 vers 1 tot Handelinge 20 as Paulus daar in Troas spreek, dan hoor ons op die Sondag vertaal die Bybel Afrikaans. Maar daar staan in die Grieks mian tou sabbatou of mian sabbaton wat beteken die eerste dag na Sabbat. So staan dit in Grieks. So nooit en nêrens en op geen plek in die Nuwe Testament die Sondag 'n Sabbatdag genoem nie. Sabbat is nog altyd tot vandag toe Vrydag aan 6:00 tot Saterdag aan 6:00 en nooit het die Nuwe Testament hierdie goeters in 'n meng in 'n mix grill ingesit nie. En ek is jammer as ou Dominee en ou ouderling dit gedoen het, maar as hulle Grieks kon lees en Dominee moes want hy het ten minste Grieks 2 gehad, dan moes hy dit geweet het, maar hy het sy Griekse Bybeltjie weggepak. So ek soos ou na die dag my sê ek's liberaal sê vir my ek jou nie help as jy nie God se woord ken nie. Dis my tragedie, maar die Nuwe Testament kry wel 'n nuwe naam vir Sondag, Hemeratokurio, die dag van die Here. Die dag van die Here. Johannes 20 op die eerste dag van die week was hulle bymekaar. Jy onthou daar vers 19 en Jesus het gekom. Hoekom het die Christene geskuif van Sabbat na Sondag? Want dis die dag wat Jesus opgestaan het. Het Sabbat verval? Nee, net terloops, nee. Jesus is nou ons Sabbat. So hou jy nou die 10 gebooie deur Jesus. Jy het nou 7 dae Sabbat. 'n Bietjie moeiliker. Jesus sê hy maak mos die wet moeiliker of jy vergeet Matteus 5 vers 17 tot 21 uh as julle geregtigheid nie meer is as die van die fariseërs as julle onderhouding van die wet nie meer is nie so ons hou nou sewe dae Sabbat maar ons hou een dag dag van die Here vandag dag van die Here en daar kom Jesus op die dag van die Here en ek hoor 'n stem agter my soos 'n trompet wat vir my sê skrywe wat jy sien en stuur dit aan daai sewe gemeentes vers 11 wat se name daar genoem word nou vriende ek dink ek gaan in die moeilikheid wees want ek is altyd so gesê. Maar Jesus is nie ons speelmaat nie. Hy's nie 'n liewe Jesus nie. Ek's nou eendag weer mooi gewit waks toe ek dit skryf in die beeld en op Facebook. Nee, maar mense bedoel dit goed. Ek sê mooi man, ek het dit ook goed bedoel. Maar as jy dagsyk die skrif ken, dan lig ek my goeie bedoelings na God se standaard toe. Want as die Nuwe Testament terwyl hulle die Griekse woorde daarvoor het, Jesus nie liewe Jesus noem nie, maar Christus die Here. Hoe kan iemand vir my sê ja, maar dis liefdevol? Hoekom is dit nie liefdevol om vir Christus te noem Christus die Here nie? Dis die mees intieme vorm hoe jy met God kan praat. Maar wanneer Johannes daar staan, is dit nie Jesusie, dis Jesus nie. Dis nie, "Jo, hier's my Jesus en ek is so lekker tuis met hom nie." Ek word ek is bang vir die Here. Hy is nie my speelmaat nie ek skrik as ouens sommer vir my sê Stefan sal jy gou vir die ete bid. Ek sê nee, ek moes nou daai dag weer, ek moes daar ander kant ook sê ons sal jy gou bid. Ek sê nee, kom ons dink net. Dis nie net vir my gou 1 2 3 bid en nou, val weg en eet nie. Praat met God. Ek kan nie in die aand net bid en sê Here, ek doen dit nou maar net omdat dit 'n mooi gebruik is nie. Ek praat met God. Praat met die lewende God, die allerheilige wat 'n verterende vuur is. En selfs Johannes wat 3 jaar saam met Jesus geloop het, sy binnekring was. As hy Jesus sien, dan's dit nie Jesus nie, selfs Maria Magdalena, onthou julle in, in op mm, Johannes 20 vers 1 tot 10. As sy Jesus sien en sy wil hom vashou, sê Maria, Maria. Ek gaan na my Vader toe en julle Vader. Nie aan my raak. Jesus is nie jou speelmaat nie. Jy maak hom nie mak nie. Jy kry hom nie na kamertemperatuur toe nie. Jy pas hom nie in jou liewe Jesus modelletjie nie. En ek soos ou nog gesê, ja, maar as nou 'n Sondag sê, jy moet nie altyd so dink. Nee, gradeer net op na die Nuwe Testament toe en dan Jesus is naby, maar hy's die Here wanneer hy naby is. En kyk wat gebeur as Jesus opdaag. Ek het omgedraai in die stem wat met my gepraat het. Um om dis eintlik so mooi in die Grieks. Ek het Ek het omgedraai om die stem te sien wat met my praat. Het jy al so iets mooi gehoor? Jy draai mos om om iemand te sien, maar jy draai om om die stem te sien. Die voice, the voice. Uh, klink dit bekend, the voice? Maar as Jesus se voice kom, dan wil jy hom sien. Hy het omgedraai en daar sien ek sewe goue staanlampe en iemand soos 'n seun van die mens tussen hulle gekleed met 'n lang wit kleed en 'n goue harnas rondom sy bors. Jesus staan daar as die allergroot heilige priester, ewige priester. Hebreërs, Hebreërs, Hebreërs, Hebreërs, ehm um, Hebreërs 9, Hebreërs 10 vroeër, die nuwe hoëpriester wat in die heiligdom vir ons ingestap het, is op die toneel. En sy hare en sy voorkop was so wit soos wol, so wit soos sneeu. Sy oë, vers 14, soos 'n vlam van vuur, sy voete soos gepoleerde brons en wat gelouter is in die vuur en sy stem soos die dreuning van baie waters. O, dis Jesus, dis Johannes se Jesus. Dis Christus wat hom geroep het daar by die see. Dis Christus wat sy hand in die doderyk gesit het. Dis Christus daar in Markus 4 wat met die see kon praat en die winde kon bestraf. Dis Jesus het opgedaag. Johannes die gevangene en hier staan die Here. Die Here van die hemel en die aarde. En aan sy regterhand sewe sterre. En hy het sy mond twee snydende swaard. Jy onthou jou, jy herinner jou aan Hebreërs 4 die woord wat soos 'n swaard sny en sy gesig soos die son op volle sterkte. Dis die ware Jesus, die allerheilige, die een wat aan die regterhand van die Vader sit, voor wie die nasies buig, die een voor wie almal neervaal in die stof. In Johannes ook vers 17. Hy wil die stem sien en hy sien die Here, vers 17 en dan val hy soos 'n dooie. Dan sit Jesus sy hand op hom. O, dis Jesus op sy mooiste, vol kleur. Moenie bang wees nie. Altyd. Onthou jy Markus 6? As sy disippels Jesus verwar met 'n spook, as hy op die see loop, moenie bang wees nie, dis ek. Wanneer hy daar opdaag by sy disippels in Johannes 20, dit is ek. Moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste. Hoor hoe praat Johannes? Uh, hoe praat Jesus net soos God? Daai Jehovah getuies wat maar so twee twee loop, sê hy is nie God nie. Wel Jesus praat net soos God. God is die eerste en die laaste, Jesus ook. Hulle het nog nooit Openbaring reg gelees nie. En ek is die lewende. Ek was dood, maar kyk ek lewe vir altyd en ek het die sleutels van die dood en van Hades. Die sleutels van die onoopsluitbare plek is nou myne. Ek sluit dood oop. Ek sluit die onderwêreld oop. Ek beheer en lewe en dood. Skryf Johannes. En die sewe sterre vers 20 wat jy in my regterhand sien en die sewe goue staanlampe, dit is die angeloi die ehm um, ek sal nou daaroor ietsie sê in hoofstuk 3 is ons omvat die kom ons sê net maar die leiers van die sewe kerke en sewe lampstaanders is die sewe kerke. Johannes die Here het opgedaag. Hy's by sy kerk. Hy staan in die midde van sy kerk. Die opgestane Jesus is sy kerk rondom hom. Goed. Nou gaan ons een van daai sewe briewe lees. Kom ons blaai na hoofstuk 3 toe. Kom ons vat waarskynlik die bekendste ene. Een van hierdie sewe briewe, hoofstuk 3 eh, vers 14. Ons sluit aan by die gemeente in Laodicea. Laodicea. So, geliefdes, ons het nou tot nou toe ons roete geloop. Ons het vir mekaar gesê 1 wie Johannes, 2 ons 'n bietjie Openbaring se terrein verken, derdens vir mekaar sê ongeveer wanneer is dit geskryf en watter tyd, watter omstandighede aangesluit by hoofstuk 1 die kragtige openbaring van Jesus. En nou skryf hy briewe aan sy kerk. Ag, dit is vir my so mooi. Jesus kon net sowel 'n weerligstraal gestuur het. Hy kon vir hulle spoedpos uit die hemel gegee het, maar God gebruik mense. God is nie 'n robot God nie. Hy gebruik mense, hy gebruik papier, hy gebruik 'n pen, hy gebruik Johannes. En vers 14 skrywe aan die angelos. Dis die Griekse woord vir 'n engel, maar dis ook die Griekse woord vir 'n boodskapper. Jou vertaling het gekies vir engel, die 53 en die 83 vertaling het gekies vir 'n boodskapper. Albei is waar. Angeloi word primêr vir engele gebruik, 'n angelos, Maar Angelos is doodgewone menslike gestuurde. Daar's baie sulke voorbeelde in die Bybel. En ons het nêrens eh, 'n uh, aanduiding dat engele hoofde is van gemeentes in die Nuwe Testament nie. Christus is die hoof van sy kerk. Daar's nie beskermengele en so aan die mense glo dit maar die Nuwe Testament en te loof sy Ou Testament ken dit nie. Almal beroep hulle op Psalm 91. Daar's drie tekste wat God in die Bybel sê hy gebruik engele, maar daar's 2000 wat sê hy doen dit self, maar mense kies daai drie en sê ek het 'n bewaar engel. Dit bly altyd vir my met my kop klik en sê ek wil selfs Moses in Eksodus 33 sê die Here, ek gaan nie saam met jou trek nie, ek stuur 'n engel aan sê Moses, die Here, dan kan ek nie gaan nie. Ek wil hoe mis ons daai tekste? Selfs Psalm 91 as my engele opdrag gee, dan staan daar u is my beskermer. Nie engele nie, u sal my bewaar van die pes in die middag. U sal my bewaar. So God gebruik wanneer dit hom pas engele, maar bewaring is God se werk, nie engele nie. In elk geval as ek moet kies tussen engele en Jesus, is nie 'n keuse nie. <laughs> Wonder altyd hoekom wil mense engele en beskermengele hê terwyl jy Jesus die Here en die Heilige Gees het wat by jou is. Wat is Jesus se laaste woorde? 28:20 by Matteus. En ek is by julle. Nie my engele nie, ek is by julle al die dae. Goed. So die engel hierso is Angelos is die die leier. En Jesus stel homself in elkeen van hierdie sewe briewe baie uniek bekend. Dieselfde struktuur, al sewe briewe lyk struktuur dieselfde. Selfe soort aanhef, selfe soort bekendstelling, selfe soort, maar elkeen is verskillend. So God werk nie generies nie. Hy werk spesifiek. Hy kom in Laodicea in. Later jaar gaan ons daar weer loop DV. As ek vir jou ons wys, ek het 'n paar foto's wat ek daar vorige keer geneem het. Laodicea, Hierapolis en Kolosse lê so naby mekaar. En Hierapolis was die rykste stad. Laodicea was ook redelik ryk. Was het 'n baie beroemde tempel gehad vir die god van genesing, Asclepius baie groot wolbedryf gehad en 'n baie groot oogsalfbedryf, maar hulle water was nie op standaard nie. Want hulle moes water oplei en ek het seker foto's daar geneem van die waterpype uit die eerste eeu. Jy kan dit nog sien in die grond hoe daai water opgebring het daar na Laodicea toe. Maar Jesus stel homself bekend as die Amen vers 14 die getroue en die ware getuie klink dit nie mooi nie ons het dit mos nou al gelees Jesus as hy na sy kerk toe kom sê ek is die waarheid, ek is die amen. Ek is die begin van God se skepping. Ek is van altyd af bedoelende. Ek ken julle werke. Jesus kom nou huisbesoek doen. Ek weet ek ken julle werke. Julle is nie koud of warm nie. O vet. En nou weet al die ouens daar in Laodicea, dis die probleem met daai water wat lief van onder af uit die Lykus vallei en verder daar waar Kolosse lê wat en van Hierapolis en daai so aan daai water te opbring daai pype. As daai water daar bo kom, is dit so bietjie so bietjie louerig. Dit's nie lekker nie. Jy jy as nuwe mense wat in die stad kom, het gewoonlik so bietjie rukkie gevat om hulle konstitusie, hulle maagte akkordeer en te belyn met die water van Laodicea. En as Jesus sê, "Julle is nie koud nie of nie warm nie," dan sê hulle, "Tja, klink soos ons water." Was julle maar koud of warm, maar nou is julle vers 16 lou. Nou is julle uh, gliaros. En ek gaan julle uit my mond uit. Ja nou ja, ons is oordentlike mense en in goeie geselskap gebruik jy sekere woorde nie en dis ook nie 'n lelike woord nie, maar die woord s'n spoeg nie, die woord is braak. Julle maak my nar. Dis wat daar letterlik in die Grieks staan. Want dis wat gebeur het met mense as hulle die eerste keer in Laodicea kom. Nou stap jy daar uit die vallei uit, jy stap by al daai water, warm waterbronne van Hierapolis verby of jy kom dalk van Kolosse se kant af En jy kom daar bo in hierdie reuse stad. Nou is dit warm en jy kry daai water. En die eerste ding wat met jou gebeur as jy nie gewoond is daaraan nie, maak jou naar. Baie mense braak. Dit moet uit. Maar dit smaak na swaal, dit is julle ken daai soort water, is nie lekker nie. En Jesus sê, weet julle wat, dis wat die kerk, julle kerk kan my doen, julle maak my naar. Verskriklike beeld. Dis erger as spoeg. Ek sê hulle uit my mond uit. Ek sal letterlik hulle uit my stelsel uitkry. En die gouste manier hoe jou eie liggaam deur die Here ontwerp is om onwelkom goeders uit jou maag uit te kry, ekskuus, is om te braak. Dis een van die maniere hoe jy leef. As goeders en as jy verkeerde goeders drink is ek onthou ons kinders het een van ons dogters toe sy klein was een keer uh, te veel medisyne gedrink moes ons Valennens medisyne injaag nou net om dit te ryk laat jou siek word <laughs> maar dit dit werk. Jy moet daai goed uit jou stelsel uitkry so gou as moontlik of hulle met jou maag uitpomp. Maar maar Jesus sê die kerk maak hom siek. Want vers 17 julle sê ek is ryk. Laodicea nou, het 'n wonderlike wolbedryf. Mense kom koop wol, hulle het 'n wonderlike besigheidsbedryf. Ryk sakemanne bly daar. Kolosse is bietjie armer, daar vir wie Paulus skrywe waar hy ook was. Maar Laodicea, dis die ryk ouens wat daar uithang. Julle sê ek's ryk, ek benodig niks. Ons is hierdie kerk wat op standaard is, maar julle weet nie. Dan noem Jesus 1 2 3 4 5 kenmerke van hulle. Sjoe. Hy gaan nogal in detail in van hoe hulle dit verkeerd kry. Julle is hm Ja, beplans, julle is elendig, julle is beklaanswaardig, julle is arm, julle is blind, julle is kaal, maar julle sê ons kort niks. Jo. Vriende, as jy al hierdie goeders oorkom. Jy dit klink soos wat sy storie van uh Andersen, eh, ja, weet Christian Andersen van die van die Hans Christian Andersen van die die die die, die emperor wat nie klere aan het nie. Jy stap deur die stad na almal sê kyk wat so mooi klere, maar die keiser is kaal. Julle sê julle het niks nodig nie, maar ek sien gals. Daarom kom ek as 'n hemelse raadgewer na julle toe. Vers 18 die getroue getuie. En my aanbeveling is kom koop by my. Julle is groot, dis 'n sakestad. Julle weet van besigheid. So ek nooi julle na 'n sake transaksie toe. Weet julle wat kan julle by my koop? Goud. O, oh, en daai manne sal regop sit want daar's nou niks wat so blink soos goud nie. Goud wat deur die vuur gelouter is. Ehm um, ehm um, 1 Petrus 1. Ons geloof wat gelouter word deur die vuur. Refiner's fire. Ek herinner my van 'n eh, ons laaste 5 minute aan 'n eh, aan 'n eh, 'n verhaal wat ek eendag gelees het waar 'n man vertel het van 'n silversmid wat by hom sit en dan maak hy die silwer, hy brand dit in die vuur en vra hy vir hom wanneer is die silwer reg? Wanneer het die vuur reg gebrand genoeg? Hy sê wanneer ek my eie gesig daarin kan sien. Wanneer is die refiner's fire reg? Wanneer God se eie beeld in my kan sien. So Jesus sê kom koop by my goud wat deur die vuur gebrand is. Sodat jy ryk kan wees, jy wat so arm is. So ek beveel aan kom kry goud. Tweedens wit klere want jy is kaal, wit klere. Die standaard drag gaan ons nog sien van Openbaring vir Christene is wit klere kom 'n paar keer voor, dit kom hoofstuk 7 weer voor, dit kom in hoofstuk 6 voor, dit kom in hoofstuk 19 voor, dit kom in hoofstuk 20, 21 voor. Wit klere is die amptelike klere van Christene, rein, rein, rein. Julle wat kaal is, kom koop klere. En derdens oogsalf. Colurium. Jy kon Eh, baie mense het gaan vakansie hou in in in in Laodicea om oogsalf te kry. Colurion was 'n baie bekende produk. Dit is uitgevoer met die handelsskepe aan die handelaars het dit kom koop en wêreldwyd versprei. As jy oogprobleme gehad het, het jy Colurion van Laodicea gebruik. Dis mooi Jesus sluit aan by hulle. Ryk stad, slegte water. Jesus sê julle is soos julle water. Julle is arm, julle dink julle is ryk. Julle is kaal al, dink julle julle is geklee, maar julle kolorion werk nie. Kan julle by my kom koop? Oogsalf. Sodat julle kan sien. Sodat julle kan sien. Julle sien nie, julle siende blind. Julle is kaal. Vir die wat ek liefhet, vermaan ek en toets ek Daarom wees ywerig vers 19 en kom tot bekering en vers 20 en kyk ek staan by die deur en ek klop. Hierdie teks is so dikwels verkeerd al gebruik in die kerkgeskiedenis. By wie se deur? Hier is die vraag om die teks reg te verstaan. By wie se deur staan Jesus en klop? By wie se deur klop hy? By gelowiges of by ongelowiges? By gelowiges. Ons gebruik hierdie ek sê nie jy mag dit nie doen nie, maar wie is die eerste linie waar Jesus staan en klop? By wie is hy nie welkom nie? by die kerk. Ek het nou eendag 'n storie in die beeld geskryf van wat ek in Brendan Manning se boek gelees het van 'n sondaar wat verbied is by 'n kerk eendag omdat hy net goor lewe toe gaan bid hy. Toe sê hy vir die Here, "Lord, I did not want to allow me into your church." Toe sê God, "Don't worry, they don't allow me as well." Uh ek staan by die deur van die kerk ek sê weer geliefdes, dis 'n lewensbelangrike ding. Mense gebruik dit as evangelisasie eh, teks. Jy mag in 'n tweede lyn, maar hierdie teks is in eerste plek vir my as 'n Christen bedoel. Ek onthou daai beroemde skildery ek dompie skerm ek nou vergeet van jou, is jy van die mees afgelaaide bekende skildery waar Jesus staan aan die kerk se deur sonder 'n handvatsel aan die buitekant. Daar's nie 'n handvatsel nie. En wat staan Jesus? Church, I'm knocking. En as iemand my hoor nou, my stem hoor en ek klop nie net nie, ek praat. As net sal hoor dis die Here wat klop. En oopmaak, sal ek inkom en fees hou. Nee, ek kom nie met 'n rottang om met 10 van die beste, 6 van die bestes nie. Ek kom om 'n feesmaal te hou. Ek kom eet, ek kom kuier. En hy wat oorwin vers 21 sal saam met my op my troon sit soos wat ek saam met my Vader op sy troon sit. Hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees sê vir die gemeente, soos al die briewe afsluit. As jy ore het, use them well. Want die Gees praat en Jesus. So hierdie sewe briewe in hierdie sewe gemeentes in Openbaring 1 tot 3 word die venster na waar ons volgende week in hoofstuk 4 gaan aansluit na na hierdie geweldige visioen van Jesus wat kom huisbesoek doen. Jesus wat by sy kerk is en hy sê ek kom doen 'n bietjie huisbesoek. Mag wel hele lewens moet verander. Mooi nê, aangrypend. Soos die Here wil, gaan ons volgende week verder. Gaan ons hoofstuk 4 en 5 my oorgunsling hoofstukke in Openbaring gaan ons anders en miskien ook hoofstuk 6 en 7. Kom ons kyk hoe ver ons kom, maar ek wil ook nie jaag nie. Ons het daarom as die Heer wil uh, nog 11 aande oor hierdie jaar om openbaring mooi te verken. So hoofstuk 4 en 5 hou die sleutels, dan gaan ons na die hoofkwartier toe, headquarters eh uh, van die heelal. So kom ons sluit af met 'n gebed en dan eh uh, liewe Here, wat 'n voorreg om U te ken, om eers deur U geken te word. Dankie dat U ons liefhet soos ons is. Al ons foute en al ons tekorte. Dankie Here Jesus dat U vanaand ook klop by my deur. Here, um, sal U asseblief inkom en 'n fees aanlê? Sal U vir my nuwe klere bring? Sal U vir my nuwe goud bring en oogsalf? Here moet met niks minder as dit kom nie asseblief. Vra dit in die naam van Jesus. Amen.